Yo, what's up? Karibuni sana sana after a very long time. Yani we've been <laughs> tumetoka US kupiga kura so <laughs> the people have been asking where tulienda wapi. We are still around so we are back and uh, eh, back again forward, yani, to come and see what is happening right here in Kenya. And I know you're wondering mbona tumevaa helmet leo We are just preparing ourselves for the next pandemic coming in Kenya. <laughs> sisi tumekokopa juu so we know what is happening so <laughs> ideally ni kuna tu pandemic kam yani eh, hii e, mtapenda mtati hii utavaa <laughs> wachana mask nilitaka mask tukaona wasi yani ni ya madaktari tu peke yake lakini sahii <laughs> kuna ingine kam ni hailstorms hailstorms lazima utavaa tu helmet kila wakati ah. so msishangae tumatip tu mapema sisi ni prophets Leo nimevaa viatu. <laughs> Eh, the <laughs> <laughs> So karibuni sana kwa the ground. Ama ni kwa ground. Kwa ground. Yes. The ground. English, you know, ni kwa ah, yeah, by the way. Not yet uh, adapted to the usual. So sijui sijui kama tutakana hizi vitu ama tuachane nazo. Ah, mimi kwa sawa kwa Uko kwa nayo? Sasa eh, mi Ah, kumbe kanaweza fungika. Hizi vitu hatujazoea. <laughs> ah, sawa, hata nikae nayo. Now, wase, we have to do the usual thing. Our corona updates. Eh, Kenya mazee sijui kunaendeleaje. Huko US kuliko ni kubaya tu sana. Kuna kuna kuna a lot. Uh eh. -huh. Yes. Kuliendaje? Uh, eh, corona. Yes sofa tunaendelea. Eh, siwezi sema ni si real, ni real, ni real. Saizi kwanza ni kama ile pesa walitumia time. <laughs> Ah, sahii unakumbuka, kuna time tulikuwa tunasema yeah. that Hebu taja mzee mwenye unajua. Sai, sai, sai, sai, kadhaa Sai, sai, sai, najua wase kadhaa Ni nimejua, I'm confident. Nimechoka dakika ya tumeadoshi sai, sahi, unajua nani Sai, Ukiangalia ai, ah, siwezi mention names due to stigma, ah, <laughs> but but sai ukiangalia hmm. mm kwa list tu ya marafiki wako yeah, yeah. kuna msee amepoteza mtu, mtu. juu ya corona. So sahii uh, siwezi sema kama ile kitambo. Kitambo unajua tulikuwa tunasikianga tu unasikia mtu amepata, watu wamepimwa yeah, yeah. lakini mse mwenye mpimwa hujui amepimwa wapi mm. Yeah, sahii sahii sahii sahii ni kubaya. Sahii vaa tu maski yako <laughs> na utafute helmet. Hata si si nilikuwa nahitaji, nilikuwa tu na ten bob na niona msee na ten bob like Ikili imekuwa do mob. hiyo kitu imefika 5 bob. Imefika. 5 ah, bob. Yeah, Chao tena. <laughs> By the way, kuna jamaa alibai 10 na 50 bob. Uligongwa. Eh? No, hiyo time ilikuwa before ishuke sasa. So nikapata dawa ah. kitu ni 10 bob na sijawahi buy life yangu yote. So like ah ni buy leo tu. Nilikuwa na nyingine ile tu vile tu yani ni 10 bob yani tu fulani hapo hivyo. I think walikuangalia wakaona uko na do. <laughs> Oh, ndio ukauziwa 10 bob. Ndio 10 bob. <laughs> yeah so nilibuy mask for the first time but hii story ya corona mimi wafa naonanga mi ukonga in denial ikiwa hivyo mimi sijaogopa yani unajua eh saizi ogopa bana eh ah saizi ogopa no, kama tumefungua shule na tuko tu hivi yani careless yani. ah ah shule ni tofauti lakini uko huku nje ogopa we ogopa na na na tao pia eh, eh. tao basi sasa unajua tunavaa tu because of polisi pia. Actually yenyewe kuna jamaa, kuna rafiki yangu alichajishwa elfu kumi kumi mm. Oh, alikuwa amefanya, alikuwa amebai njugu eh. <laughs> ameshika njugu hivi na amelewa mask hivi chini. <laughs> Sasa kwa TV asijui kafika tena hakuwa anakula akashika TV anapiga story. Ndio alikuwa tushishisha kuja hapa. Eh, alikuwa amevaa hapa. <laughs> Kuja. Ndani elfu kumi. Kwa kotu. Ah, hiyo ni pai Eh? Mm, hiyo ni fai na. Kotu ni 20. Ah. Sasa swali sigava ilisema ukipatikana ni hakuna za koti ni 20k tu direct. Eh, sasa unajua issue ni Wakenya wangapi wanatembeanga na 20 20000 mm. like instantly. Msaki kushtua tu hivi unampatia 20k. Eh. Actually alishika wawili. Ule ule rafiki yangu aliweza kupata do. Okay. Ina mwingine akuweza. Alitoka tu ndani. Ah, <laughs> Ukiona kinaanza kuvaa hizi socks za kina madogo. Happy socks. <laughs> Je, nimeomoka? Ah, mimi ni tu kawaida ba. No no no no. Mimi nikishikwa like the first thing nitafanya hmm. ni kuangalia contact. Nani nani ah. masheria by the way? Hii ni ile ya nini? Kwa hii ni wale wa health. Si, oh. si unajua nini? Oh, ministry of health pia wako, wako allowed ku, ku make bylaws by laws by laws juu sasa hii bado kwa effect bailo haiendi kwa parliament. Unakumbuka kama county government mm. ama munis, municipal za kitambo mm. kwa hiyo mun, municipality yako hiyo area yako mm. unaweza make any law provided iko in line yeah, with the na law. national government yeah. Okay. Yeah. Bora isi, isi override constitution, constitution. constitution. Mm. Ah, okay sawa, So, but anyway, mi stori za COVID sahii namba zinaongezeka, but sasa kuna swali lingine tumeanza kuuliza tena mm. ni kina nani wanapimwa <laughs> ah, elfu tano wanapimwa kila siku, ni kina nani? Siwezi ogopa ah, saizi saizi hata kama wana, wana forge number wewe ogopa ogopa <laughs> sahii ogopa but niliona niliona statistics za UK UK ama Britain mm that was an akufoko mostly because of heart diseases mm -hmm. and cancer and some other things. Mm -hmm. COVID-19 iko tu mahali hapo hivyo. So sahi like what we need to understand ni COVID is part of the diseases imeongezewa tu lakini pia nashuku mm. kwa sababu unajua bado kuna places huko ziko bado under lockdown. At, actually hata most of the most of countries siku hizi wana, wana, wana, wana lock juu ya second nini second wave, second wave. Yeah. Mm. But alafu pia unajua realize hii kitu kuna wale ambao hata si hiyo haitakuwa ni kama itakuwa itakuwa na chachizo zingine mm. oh, yeah, yeah. Mm. Sasa inaangusha hizo alafu hizo zinaamka unamalizwa na hizo, hii inatulia tu so i think that's the, that's the fear ya hii covid 19 but is this thing really infectious like na spread eh, eh, ogopa ogopa hapa mimi si one thing <laughs> one thing ni tukienda church mimi tu tunavaa mask vizuri tukitoka nje mnajuana na wasee tunaweza kupiga story lakini ogopa bana but, but issue yetu issue yetu as a country yeah. inakuanga lack of citizen responsibility i think that is the biggest issue na kenya mm. we are not that responsible kutoka kwa leadership huko juu mpaka mwisho tu a, a, a kid in this country. Hakuna mtu mwenye anakwanga, ukiambia mtu vaa mask for your own benefit mm. Hakuna mtu mwenye anajalingi vitu kaa hizo, like hiyo statement haiwezi threaten Mkenya. Mm. no, I think, I think, no hapana, I think wasonge ungeambiwa hivyo ungekuwa poa, but ulalipatia hiyo kazi polisi sasa hiyo responsibility sasa iko kwa polisi. check the reason why walipatia polisi because walisema mara kadhaa na kuna eh, mtu mwenye alikuwa anafuata. <laughs> Kwani watu wamebembelezwa mara ngapi? Kuna ile theory X na theory Y of job management. Yeah. Ile theory X nasema lazima mtu atandike viboko. Mm. theory Y ni ile mtu, anajipea motisha ya kufanya kazi. Ah, okay. So alijaribu ile Y akakataa, akaamua tuchezee na X. Mm -hmm. 20k roho safi na sasa ma doctors na nurses wameanza ku complain because nao wamekuwa hit na recently tulikuwa na celebrate oh ase nini nini I think tumekuwa na tumekuwa na alikuwa I think ilikuwa jana mm -hmm. ndio hiyo hiyo kuna MP fulani sijui anaitwa nani alikuwa analia kwa hiyo hizo manini mm -hmm. uh, juu ya madaktari mm-hmm. madaktari mm -hmm. hawa si wana walipwe walipwe ukiangalia almost every county because hii kitu, hii kitu ni kama government ilifanya mistake ya kudevolve nini health health, lakini pia si unakumbuka ile kulikuwa na ile expose walipeleka wali, nini government si government legislature kwa kuuliza maswali ya wase wa help wase wa nini si help wase wa wase wa taxes na mm-hmm. wase wa NSSF na NHIF wakasema hawana pesa no. Najua pia ni maswali nafaa uliza hizo pesa zimeenda wapi? No, sasa ndio itatupeleka to the next topic ya, ya BBI hatuna pesa ya NHIF, hatuna nini, but kuna BBI. Pesa ya BBI. Mm. matisho za kali. Oh! Za BBI. Hizo tisho ni kali. Najua mimi mimi na feel ka ka doctors <laughs> nakaa hii BBI haisemi vizuri, like wanasema kama PPE gava inasikia BBI. <laughs> Unaona gava ina push sana lakini PPE Alafu pia unajua kuna mtu anaenda kwa represent mkali, unajua mkali atuna <laughs> ananga bi. Lakini pia eh. unakumbuka ile time ile time ile expose ya nini expose hizo PPE eh, yenye yenye unauziwa elfu tisa lakini bado chini muuziwa ni imbo. Okay. Hiyo kitu ipo eh, wenyewe unasherekea wasee ni the winners and the same time unapetea vitu ambayo ni mbaya okay. ile ile, fund yenye tulikuwa napeana do yenye wasao kwa napeana do alafu anasema ni the, the Kenya fund ya kusaidia na the covid hiyo pesa ilienda wapi uh, ilisaidia wa Kenya wapi eh, hiyo yenye kuna makampuni yalitoa 200 dem ilisaidia ilisaidia wa Kenya wapi Karen <laughs> lakini Asla anashukulia alichezewa nje. Unfortunately sisi uh, kitu itufikie imepitia kwa Mkenya mwingine ndio inakupitia mm. Mm. Sasa tukiongelea in terms of uh, BBI sasa BBI nani amesoma hiki? Nani ame sijasoma bana. Mimi nikaambiwa ati kubweka si mzuri. Basi nilikuwa nikisoma bibi yangu. Wala ati alibweka yani eh. kubweka si mzuri. Ati kusoma bibi yake. Hii kitu lakini tunafaa tuisome. Tunafaa tuisome. Nani kunayo? Mimi sijaona hiyo kitu. Kuna document shiko iko. Iko iko iko imesakuli hata actually niko na soft copy but, but now nimekuwa busy nikifanya vitu zingine. Tunafaa <laughs> tusome stuff kwa sababu unaweza pata kuna vitu nzuri hapo ndani, lakini je, tumeonyesha ile tu mbaya ni hatutaki. Hmm, sisi ni scientists, tuna process pole pole. <laughs> Tafunga macho tufungue, ishapitishwa. Ah, Haiwezi. Unaweza. Haiwezi. Umeona pesa imetumika hapo wewe. Eh, unacheki like sahihi ukiangalia hata hii kitu yenye walikuwa wanasema that mse akimaliza university watakupatia 7 years mm. ya kutafuta do job kutafuta do no, no, seven, years ni tax exemption na kuna pesa utakuwa unapatiwa pia oh, usikia unye kusema kuna kuna kwa rada alikuwa alikuwa anasema ati kuna pesa wameagree kama uko na help utakuwa nalipo 7 years ukitafuta pesa okay. but una, una angalia situation ya Kenya Eh? kama una help utalipa for 7 years until upate job. Oh. Angalia situation ya Kenya. Si ni kama wale wasewa hand to mouth. Ya ukweli. Ile yenye kidogo yenye umepata mm. ndio unakula. asiu ah, Assume hii group yenye inatoka umestop kwa silipe tax for 7 years. Kanti <laughs> ita survive eh? survive. Kwanza the, funny thing ni hii, tunaambiwa kwanza ni mayouth ndio Alafu utakuta these politicians wataenda wachukue tu mavijana wao wawafungie kampuni zao iko under the sun. Mm. Mm. <laughs> Oh, kulikuwa na hiyo pia, beneficiaries itakuwa wao, and then maybe a few out of like like 80% itakuwa wao hiyo kitu yenye the big ones wanachukua wanatoa wanaingia hapo mm. kwa discuss na marafiki wengine realize kuna mashida mob imefanyika Kenya kwa sababu hiyo story mm. sasa kwa mfano kama mimi ni mkubwa jeshi mm. alafu nachukua mtu karibu na mimi ambaye ni relative namweka hapo in the long run the whole system itakuwa weak kwa sababu hapo hawana capacity yes, ana capacity alafu wale ambao wanajua cha kufanya hawako huko na ni untouchable unfortunate. Hizo ni loophole tu zenye government inakujicreatia. Mm, kweli. Mm. Wameamua tu wacha wakuwe nazo. Na hii sasa big guy, Tunahitaji Hapana. tuna tunahitaji vitu mingi bwana. BBI one of them. Kama kwa mfano anasema ati one of the things that BBI is supposed to do is to solve elec uh, election violence, election violence problems hizo ma issues. Swali ni hizi vitu zinaletwa na nani? unaona eh si hata huyu actually hata si yeye peke yake kuna tuseme kuna rende mzima ya wasee mm. yenye na benefit from this hmm. hizi mm. ma loopholes yes, yes, exactly. so pia wasee wenye wanajaribu kusolve kitu ni wenye wanafanya wanafanya hizi vitu okay. so wana, wanasolve namna gani alafu wanasema ati yeah. ili kumake sure tusikuwe na shida ati mtu akishinda anafaa kuachia mdogo watu watulii kwa watu hawalii kwa sababu ati ati hawajaachiwa hmm. wanalia kwa sababu wajachapwa fairly yule yaani unashuku mtu akichapwa tu faili hii Kenya anakubali. Lakini kama anachapa faili atakasirika. No, at Kenya hata ukichapwa faili. mm. Lakini how long? Lakini utasikia uta, uta uchungu kama as compare kuchapwa faili ya ukichapwa unfairly yeah. But unacheki like system ya Kenya iko na a lot of loopholes zenye hata ukichapa fairly bado unasema tu haujachapwa <laughs> fairly. So anafaa shughulikie hizo loopholes yes, instead ya kuongeza nafasi zingine kwa sababu naye atalipa prime minister sasa. Because that's why I, I, I like vile constitution ilikam na change changes the IEBC and stuff like that mm. because ile story ya 207 Raila alichezwa tu mbaya sana hiyo <laughs> live live so at least now we have like one week ma votes tension ishuke, yeah, yeah. And was spread out yeah, yeah. Hey, eh, ile time ilikuwa mazee leo 3 days nini nini ilikuwa 3 days eh yeah, 3 days unavota, alafu alafu ilikuwa around Christmas hapo, so eh, kwa yeah. tarehe 27 unaanza kuvote by sijui tarehe moja kunafaa kuwa na president mwingine mm. Unakimbia hizo msiku <laughs> sasa sasa tunafaa kutunga tu yani for such things and I think hiyo na nafaa kushort side and walikuwa na good idea which mm. I agreed but then later nikaifikiria nikaona I, I work ile uh, parties kuchagua electoral commissioners uh, but then for how long ah, yeah, yeah, yeah. Waliweka hiyo kama ile US na walikuwa wanataka kufika hivyo so you find that sahi let's say Jubilee and nini but then unakuta ni Jubilee and NASA and kuna some other parties zenye haziko eh, consistent hey, na pia hizo ma parties mm. zinavunjikana kila mwaka yeah si kama US unajua tu ni either conservative au democrat, hakuna mm. hapa hapa katikati utaanguka tu safi. Hiyo mnaweza mna, mnaweza fungua nini bwana, mnaweza oh, chagua hivyo mm. then maparties zinakuja zina zina maji <laughs> kwanza vile Jubilee limeza kila mtu, kila mtu kila, kila party. Sasa hata ukilia utalilia nani? Kwa sababu yeah, mm. uko hapo nani tayari mlikubaliana roho safi, mnaingia mm but again hiyo kitu pia piga hesabu like <clears throat> sisi tunataka kuenda mm. na ni sisi wenyewe ndo nachagua official wa kuofficiate hiyo match <laughs> Eh, tunafaa ilikuwa nini? Mm. between who? Between now the government and this guy. 2013 mm. it was Uhuru and Ruto wakikame together because Kalenjin walikuwa wamefight na the Kikuyu. Mm. Actually, yeah, we were uniting the country. Yeah, ikokuwa reason. Mm. No, it was part of the reason. Mm -mm. Reason ilikuwa reason. Mm. Wasa walipatana huko Hague. Yeah, yes, yes, that yes, was the yes, reason. Yes. That was the reason, yes. That was the reason. Uh, yeah. And then now when they came they said okay, sasa we are uniting the country, sasa sisi enemies. Hiki kitu hakunanga kitu kama uniting the country which no, country? No, no, It is there for themselves yes, sababu exactly. waliona loop, realize wameshachapwa. So wako like hey, tunatumia kwa opportunity Yeah. Au kufika combine the Kalenjin and the, the Okuyus. Mm. When Zulu stands ni hao wenyewe tu. Wah. Kitu ni patua mwenyewe. <laughs> Eh, nene patu, nene patu. <laughs> Ah, sawa sawa. Hata hata tutaka break kidogo then tutaka back na part 2 ya this BBI report shambamba amesoma na kufanyia hapa anaongea tu chenye nani alisema <laughs> chenye nini alisikia sawa sawa so tuone kwa hiyo pati ingine shambamba. Ya kwa ground sawa.